σε αυτή την πρώτη μα συνάντηση ελπίζω ότι θα είναι η πρώτη από πολλέ ε, συναντήσει, ενημερώσει, δραστηριότητε που φιλοδοξούμε σαν, ε, σαν ομάδα να οργανώσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τον κοινό τόπο ε, για τα κοινά αγαθά. Όπως λέει η περιγραφή της εκδήλωσης. Καταρχήν νομίζω θα συμφωνήσουμε ότι όσο τα, τα άτομα μια κοινωνία ε, λειτουργούν πάνω στον άξονα του ανταγωνισμού και τη συγκρότηση, τόσο ε, οι κοινωνίε αυτών των ατόμων ε, γίνονται εύκολα μαριονέτε υποχείρια του εκάστοτε συστήματο εξουσία. Επίση, μάλλον θα συμφωνήσουμε ότι σήμερα ζούμε μια κατάσταση που επίπεδο τη συστημική κρίση χωρί προοπτική διεξόδου για την κοινωνία, με τα εργαλεία που υπάρχουν, τα υπάρχουν τα εργαλεία που έχουμε τέλο πάντων. Και αυτό γιατί πλέον το παγκόσμιο και το όποιο σύστημα μα μας έχει στερήσει στα μέσα που θα μα επέτρεπαν να πετύχουμε τον προσωπικό και κοινωνικό μα αυτοπροσδιορισμό και αυτοκαθορισμό. Αυτό το κάνει για παράδειγμα μέσω του ε, προσανατολισμού τη πληροφορία και του εκπαιδευτικού συστήματο όλων των βαθμίδων ε, στι ανάγκε τη αγορά. Οι επιλογέ που μα δίνονται εφόσον συνειδητοποιήσουμε αυτή την ε, πραγματικότητα είναι λίγε και συγκεκριμένε. πρώτον, να μείνουμε απαθεί και να εξαλείψουμε την κοινωνική μα ύπαρξη και διεκδίκηση μέσα από την κοινωνική πραγματικότητα μια οθόνη. Ε, δύο, να περιορίσουμε την ε, συμφωνία ή τη διαφωνία μα με τα πεπραγμένα ε, στην κατάθεση μια εκλογική ψήφου κάθε τέσσερα χρόνια ή πλέον ακόμα και μέσω των likes του Facebook. Ε, τρία, να απομονωθούμε ε, από του ανθρώπου μα και να επιδιώξουμε κάποια αυτά και και αυτάρισκα. Και τέσσερα, να συμβιβαστούμε τελικά και να μάθουμε μυρολαδικά να συμβιώνουμε με την απογοήτευση και το θυμό. Από αυτή τη σκοπιά διαπιστώνουμε ότι η σημερινή κρίση είναι βαθιά αξιακή και όχι μόνο οικονομική. Ε, μεγάλο τμήμα τη κοινωνία, παρά τη φαινομενικά ιδανική συγκυρία, δυσκολεύεται να αντιληφθεί την ουσία τη σημερινή πραγματικότητα. Ε, και εξαπατάτε ή αυταπατάτε ότι η βελτίωση τη καθημερινότητά τη θα έρθει μέσα από του ίδιου μηχανισμού του ελεύθερου καπιταλισμού που την οδήγησαν α, στο σημερινό πολυεπίπεδο αδιέξοδο. Πολλοί επίση φαίνεται ότι έχουν πιστεί ότι η ανάπτυξη, τροφοδοτούμενη από την α, επανέναρξη τη ιδιωτική κατανάλωση ε, και από τι επενδύσει στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και του δημόσιου χώρου, ε, είναι η λύση που φυσιολογικά θα έρθει και θα λύσει τις όποιες συγκυριακές ε, δυσκολίες. Ε, ακούμε αυτή τη ρητορία, την αντιμετωπίζουμε καθημερινά, όχι μόνο ε, από τους παράγοντες του πολιτικού, οικονομικού και μηδιακού κατεστημένου, αλλά, από και μια μεγάλη περίοδο της αριστεράς που φιλοδοξεί να κυβερνήσει, με ένα πραγματισμό όπως ισχυρίζεται, Επομένω, από πολλέ μεριέ βλέπουμε αυτή την προσέγγιση ε, ότι η ανάπτυξη είναι πανάκια για αυτή την, ε, για αυτή την πραγματικότητα που ζούμε. Νομοτελειακά όμω, κανένα βιολογικό ή κοινωνικό σύστημα που η διατήρησή του βασίζεται στην κατάχρηση φυσικών πόρων και ανθρώπινων πόρων δεν μπορεί να παραμείνει υγιέ και να επιβιώσει σε βάθο χρόνου. Πιστεύουμε ότι είτε στο μακροπεριβάλλον ε, του πλανήτη μα, είτε στο μικροπεριβάλλον ενό νησιού όπω η Κρήτη, η προοπτική τη ανάπτυξη με κάθε κόστο ε, και δίχω όρου αντί τη ατομική και συλλογική προκοπή ε, θα είναι αδιέξοδη. Όταν λέμε προκοπή, εννοούμε τη διατήρηση ε, και την εξέλιξη των σωστών, τη διόρθωση των λαθών, στοχεύοντα να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και να αφήσουμε αυτό το οποίο παραλάβαμε σε καλύτερη κατάσταση και σε καλύτερα και πιο σοφά χέρια. Το αντίθετο όμω προβάλλεται σαν μονόδρομο. Η αναπτυξιολαγνία καθοδηγεί την παγκόσμια και τοπική κοινωνία και το σύστημα που την εξουσιάζει. Ε, Όμω αυτή η προοπτική τη ε, συνεχού ανάπτυξη σε ένα πεπερασμένο σύστημα που είναι το φυσικό περιβάλλον και ο υλικό κόσμο είναι αδιέξοδη. Είναι αδιέξοδη γιατί είναι αυτοκαταστροφική μια οικονομία που βασίζεται στην υπερμετάλλευση των φυσικών πόρων και στον εξορρυκτισμό για την κάλυψη πλαστών αναγκών ε, και για τη σώρευση κέρδου. Αυτό έχει αποδείξει ιστορική εμπειρία και στι χώρε που έχουν επενδύσει ε, βαριά στο, στον εξοπλισμό, όπω για παράδειγμα οι χώρε τη Λατινική Αμερική, του το επιβάλλανε, το αποδέχτηκαν, το συνεχίζουν. Ε, Επίση οι χώρε τη Αφρική, τη Νοτιοανατολική Ασία, τη Κίνα κτλ. Επίση, είναι αδιέξοδη μια τέτοια προσέγγιση γιατί είναι απαξιωτική για την ανθρώπινη φύση και αποσυνθετική για την κοινωνία η χωροταξία ε, η οποία χρησιμοποιείται σαν εργαλείο οικονομική ανάπτυξη, η οποία βάζει ταξικέ και κερδοσκοπικέ οριοθετήσει, οι οποίε αποξενώνουν τον πολίτη από το δημόσιο χώρο. Ε, και αυτό αφορά και την αστική πολεοδόμηση, αλλά και τι επενδύσει ε, ε στο δημόσιο χώρο τη της με τα ειδικά χωροταξικά των ΑΠΕ, τα ειδικά χωροταξικά τουρισμού κτλ. κτλ. Είναι επίση αδιέξοδη αυτή η προοπτική, γιατί η ιστορική εμπειρία έχει αποδείξει ότι η επαναπατοποίηση και η ιδιωτικοποίηση δεν μπορεί να είναι μέθοδο ορθή διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων, όπω η γη, το νερό, η θάλασσα, ο αέρα, η βιοπικιλότητα και η αγροβιοπικιλότητα. Ενδεικτική αυτή αυτή τη πραγματικότητα είναι και η παραδοχή τη ίδια τη Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία ξέρουμε ότι μεθόδευσε για πολλέ δεκαετίε την ιδιωτικοποίηση φυσικού κόμπορμου, για παράδειγμα του νερού, και ήρθε πριν από μερικά χρόνια να παραδεχτεί ότι αυτό δεν ωφέλησε τελικά τι υπηρεσίε σύνδεση και δεν ωφέλησε τελικά και τον καταναλωτή ή τέλο πάντων τον αποδέκτη αυτή τη υπηρεσία. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια τάση αναστροφή τη ιδιωτικοποίηση, για παράδειγμα των υπηρεσιών ίδρυυση στην Ευρώπη, ε, με αυτέ να γυρίζουν υπό δημόσιο έλεγχο είτε σε δημοτικά σχήματα είτε, σε, είτε υπό του κράτου. Πέρα όμω από τα προφανή αδιέξοδα, αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και ηθικά και υπαρξιακά απαράδεκτη η ατομική και κοινωνική αποδοχή τη ανάπτυξη σαν σαν κάτι αυτονόητο, αναπόφευκτο ή θεμητό, γιατί αυτή η προσέγγιση είναι αντίθετη στο φυσικό αίσθημα τη αυτοσυντήρηση και τη οικονομία των πόρων. Τώρα, σε μια δεύτερη ανάγνωση τη σημερινή πραγματικότητα, πρέπει να παραδεχτούμε ότι η κοινωνία μα έχει απεμπολίσει την υποχρέωση να προστατεύει και να χρησιμοποιεί δίκαια και χωρί υπερβολέ τα δημόσια αγαθά. Είτε αυτά αφορούν του φυσικού χώρου, είτε τα μέχρι πρόσφατα δεδομένα σαν κοινωνικά αγαθά. Αυτό μπορούμε να το δούμε σε κάθε τσιμέντο μαγιαλού, σε κάθε μπάζο μαρέματο, σε κάθε σκουπίδι που πετιέται από ένα παράθυρο, σε κάθε φωτιά που μπαίνει από αμέλεια είτε από σκοπιμότητα το καλοκαίρι, σε κάθε σπατάλη νερού για εντατικέ καλλιέργειε σε ένα νησί όπω είναι η Κρήτη, ε, σε κάθε παράνομη γεώτρηση να αποτύσσουμε τον καζόν του δικού μας Αμερικάνικου γονείου. Επιπλέον, ε, έχουμε επιβολή στην υποχρέωση να προστατεύουμε τα δημόσια αγαθά όταν δεν αντιδρούμε στην απαξίωση και στη συστηματική προπαγάνδα ενάντια στη δημόσια παιδεία, για παράδειγμα, και υγεία. Επιπλέον, ευθυνόμαστε γιατί έχουμε αφήσει ανεξέλεγκτου ε, ακόμα και αυτούς στους οποίους έχουμε αναθέσει θεσμικά τη διαχείριση αυτών των αγαθών. Ακόμα και αυτή η επεμπόληση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών μα απέναντι στα κοινά αγαθά θεωρείται αναμενόμενη από τι γενιέ οι οποίε ανδρώθηκαν μέσα στι δεκαετίε τη αποθέωση τη ιδιωτικότητα, τη καταδιακή αλλαγή και του προσφέροντο, είναι εντυπωσιακό ότι σήμερα συνεχίζεται στον ίδιο μεγαλύτερο βαθμό αυτή τη στιγμή που η ιδιωτική περιουσία, όπω η αποταμιεύση, η κατοικία ή η αγροτική γη, μεταβιβάζεται με δύο υπουργικέ υπογραφέ και με πόλη μηδιακή προπαγάνδα ε, στου τηλεοβάτε του συστήματο. Είτε αυτέ είναι οι συστημικέ τράπεζε, όπω για παράδειγμα η Πυραιό, είτε είναι τα ξένα επενδυτικά φαντ, είτε είναι ε, Είναι εντυπωσιακή η γενικότερη απάθεια όταν το μόνο που έχει απομείνει ουσιαστικά για να συντηρεί την κοινωνία στα όρια τη επιβίωσή τη είναι τα όποια δημόσια αγαθά έχουν παραμείνει δημόσια. Ε, σε αυτό το πλαίσιο τώρα εμεί καλούμαστε από θέσει κοινωνική ευθύνη και ατομική αξιοπρέπεια να αποδομήσουμε τεκμηριωμένα και να αντιδράσουμε συλλογικά στην προοπτική που διαγράφεται σαν μονόδρομο. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στι προηγούμενε και στι επόμενε γενιέ και στου εαυτού μα να εξωτερικεύσουμε τη διαφωνία μα συλλογικά, οργανωμένα και δυναμικά απέναντι στο πολιτικο-οικονομικό κατεστημένο και του συστημικού παραπληροφοριοδότε ή κήρυκε αυτού του μοντέλου. Και όταν μιλάμε για παραπληροφόρηση, για τη σωστή διαχείριση ε, των ε, κοινών, εύκολα ο νους μας πάει στα μεγάλα μηδιακά συγκροτήματα που ξέρουμε ότι είναι οι πρώτοι, οι οποίοι ευθύνονται για την υφαρπαγή δημόσιων αγαθών, όπω είναι για παράδειγμα οι ραδιοτηλεοπτικέ συγκρότητε. Και βέβαια, ξέρουμε επίση πολύ καλά ότι οι μεγαλομέτωχοι των, ε, των ε, μέσων αυτών ενημέρωση εμπλέκονται ε, και στην υφαρπαγή και στην ιδιωτικοποίηση άλλων αγαθών, όπω για παράδειγμα οι δρόμοι ή η γη πάνω στην οποία ε, κατασκευάζονται έργα ενέργεια. Ε, όσον αφορά την παραπληροφόρηση, βέβαια, σημαντικό μερίδιο έχουν και οι καθολογικοί ειδικοί, τεχνοκράτε και αναλυτέ ε, που έχουν αναχθεί σε έμπορου τη ελπίδα και τη αλήθεια και εμφανίζονται όταν η απελπισία του κόσμου φτάσει σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα για το σύστημα, προκειμένου να μην το επιτρέψουν να ρίζοσπαστικοποιηθεί. Ε, στη σημερινή συγκυρία είναι, είναι και πιο εύκολο η κοινωνία να παρασυρθεί από τέτοιε μεγάλε ιδέε και να πιστέψει σε λύσει ε, κάποια μηχανή στερού, κάποιε μαγικέ λύσει, όπω για παράδειγμα η μεγάλη προτινόμενη στροφή τη οικονομία και τη πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην παραγωγή, εξαγωγή, στη διαμετακόμιση ενέργεια και στην ε, εξαγωγή ε, όμως αυτή η προσέγγιση των λύσεων από το Θεό της Ελλάδας που της χάρισε εκτός από τα γονίδια για τον ενεργειακό της πλούτο, τον αέρα, τον ήλιο, τους και τους υποτιθέμενους και όρισε την γεωστρατηγική της θέση, δεν διαφέρει και πολύ από την ελπίδα των απελπισμένων και ευθυσμένων στον τζόγο, στον Τζόκερ για παράδειγμα, και αυτό όλο μαζί πήγε πακέτο ε, ε μέσω που τα ξέρουμε, στον κύριο Μετσανίδη, Αυτέ οι λύσει είναι τζόγο και στον τζόγο ε, οι πιθανότητε να κερδίσει είναι λίγε. Ε, γιατί στη δικιά μα περίπτωση βάζουμε πάνω στην τζόχα το περιβάλλον και το όποιο οικονομικό και παραγωγικό μοντέλο υπάρχει με τα καλά του και τα στραβά του. Ε, και επίση ξέρουμε ότι απέναντί μα σε αυτή την περίπτωση έχουμε του μεγάλου παίκτε τη γεωπολιτική, οι οποίοι ήδη φαγώνονται με τα όπλα πάνω στο τραπέζι. Ε, για να αντιληφθούμε έτσι λίγο το οικονομικό μοντέλο στο οποίο, ε, το οποίο προτείνεται σαν ε, σαν μια πολύ καλή διέξοδος ε, για, την, ε, για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για την κοινωνία μα, ε, αυτό το μοντέλο το οποίο δημιουργεί εθνικέ ιδέες, εθνικού κινδύνου και εθνικέ συσπηρώσει, το οποίο είναι επίση σημαντικό για αυτού, Α αναλογιστούμε ότι με την πρόσφατη απόφαση προθεσμή του ΟΠΕΚ να κρατήσει ψηλά την παραγωγή του πετρελαίου και χαμηλά τι τιμέ, πλήττονται σημαντικά οι χώρε οι οποίε έχουν βασίσει τον προπολογισμό του σε αυτή την εξαγωγή Στη δικιά μα την περίπτωση είναι λίγο πιο ε, σύνθετο το, το ζήτημα, είναι πιο πολύ βαθμοί αβεβαιότητα που προστίθονται επειδή επίση η, ευρωπαϊκή πολιτική ενέργεια ε, δεν είναι ξεκάθαρη ε, και έχει πολλού βαθμού ελευθερία. Ε, Πάντω, ένα πράγμα το οποίο μπορούμε όλοι να, να, να διαπιστώσουμε και το ξέρουμε και από την ε, ιστορική εμπειρία είναι ότι Όποτε ε, στο βάτο παλεύουν τα κουβάλια και στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για το βάτο, τον ενεργειακό βάτο τη Ανατολική Μεσογείου, αυτοί που την πληρώνουν είναι τα λατράχια. Ε, αφού μιλάμε για την πληροφόρηση και παραπληροφόρηση όσον αφορά τα κοινά, ε, α αναλογιστούμε ότι ένα από τα βασικά δικαιώματά μα σαν κοινωνία είναι το δικαίωμα στην πληροφόρηση για έργα που επηρεάζουν σημαντικά το φυσικό περιβάλλον. Αυτό κατοχυρώθηκε νομικά με τη συνθήκη του Άρκου το 1998, την οποία έκανε νόμο το ελληνικό κράτο το 1995. Ε, και το οποίο αυτή η συνθήκη προβλέπει ότι είναι λογικό, θεμητό και αναγκαίο οι τοπικέ κοινωνίε να είναι ενήμερε πλήρω για το τι πρόκειται να γίνει στον τόπο ε, και μάλιστα υπάρχει πρόνοια για να παρέχει το δημόσιο νομική υποστήριξη στις κοινωνίε όταν αυτή η πληροφόρηση ε, δεν υλοποιείται ή ε, οι πληροφορίε αυτε αποκρύπτονται από του επενδυτέ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η άρνηση του, της στην κρίση να παραχωρήσει πληροφορίε για διάφορα έργα ε, ισχυριζόμενο, ισχυριζόμενοι ότι είναι μία ΑΕ που δεν έχει καμία υποχρέωση να κάνει κάτι τέτοιο. Για να γυρίσουμε όμω στην ουσία, καλόμαστε να προστατέψουμε το δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα των κοινών και να σταματήσουμε επίση να εκπορούμε λευκό τη διαχείριση αυτών των κοινών σε υπηρεσίε και φορεί που είναι παθητικοί, αποπροσανατολισμένοι ή ακόμα και αδιάφοροι για τον κοινωνικό του ρόλο. Και αναφερόμαστε εδώ στη δημόσια διοίκηση που εφόσον θέλει να ανταποκριθεί στο όνομά τη, πρέπει να διοικεί τα θέματα που αφορούν τα κοινά προ όφελο του Δήμου, δηλαδή των πολιτών. Καμία δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να αδειοδοτεί, για παράδειγμα, έργα όπω το βιομηχανικό ΝΑΤΟ που μπορούν να δημιουργήσουν προσωρινέ θέσει εργασία, βραχυπρόθεσμα, έτσι και να αντιμετωπίσουν κάπω το ζήτημα τη ανεργία, ε, αλλά που καταργούν άλλε ε, σε βάθο χρόνου ε, πολύ περισσότερε και αλλιώνουν βάναυσα τον τοπικό χαρακτήρα, ε, μιας, το χαρακτήρα μια περιοχή και τι οικονομικέ δραστηριότητε. Καμία ύψιστη εθνική σημασία η οποία σαν όρο εισήχθηκε από ε, το νόμο του το 2001 για να μπορούν να μπουν συγκεκριμένα έργα ΒΑΠΕ σε προστατευόμενε περιοχέ. Καμία λοιπόν ύψη τη εθνική σημασία δεν επιτάσσει να καταπατούνται οι περιοχέ Natura για να κατασταθούν τέτοια έργα. τα οποία έργα ξέρουμε ότι επιδοτούνται από τον επενδυτικό από 20 έω 50%, επιδοτούνται δηλαδή από τι τσέπε μα με φοροαπαλλαγέ και άμεσε ενισχύσει. και ξέρουμε ότι βοηθάνε να, να να χειροτερέψει το πρόβλημα τη ενεργειακή φτώχεια που ήδη αντιμετωπίζει η κοινωνία μα. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ίδια η Κομισιόν εγκάλεσε την Ελλάδα πρόσφατα με επιστολή τη ε, τον Ιούλιο του περασμένου για ε, παραβίαση συγκεκριμένων κοινοτικών οδηγιών όσον αφορά την ε, προστασία του περιβάλλοντο, επειδή χωροθετεί έργα βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών σε περιοχέ προστατευόμενε, χωρί να εξετάζει τι ορεικτικέ επιπτώσει και άλλα ζητήματα. Ε, Επίση, καμία ύψιστη και αναγκαιότητα δεν, δεν υπάρχει για να αποδώσουν τα περιορισμένα και υποβαθμισμένα νερά του νησιού μα ενεργειακά έργα, όπω στην πρόσφατη περίπτωση τη αδειοδότηση των περιβαλλοντικών όρων, τη έγκριση των περιβαλλοντικών όρων του υβριδικού στρατιωτικού και να εκχωρείται λοιπόν το νερό από την πίσω πόρτα α, σε κάθε ETF και στην κάθε τέρμα. Η κυρία Καραμόφ μπορεί και να μα. Ε, ή κατά πόσο αυτό είναι και σύμφωνο με την πρόσφατη απόφαση του Συμβούλου της Επικρατείας τον Μάιο, ε, η οποία απόφαση μπλόκαρε την ιδιωτικοποίηση τη ΕΙΔΑΠ και αποσπώντα και τη ΕΙΑΘ, θεωρώντα ότι το νερό ω βασικό αγαθό που διασφαλίζει την ε, υγεία τη ε, κοινωνία δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Επίση, ε, μια και μιλάμε για το ρόλο τη διοίκηση και τη αυτοδιοίκηση, καμία περιφερειακή ή δημοτική διοίκηση δεν μπορεί να γνωμοδοτεί θετικά και κανένα Υπουργείο δεν μπορεί να εκχωρεί με διαδικασίε fast track τα δάση και του ωκεανού σε τουριστικά για επενδύσει. Το βιώσαμε αυτό αυτό το καλοκαίρι με το Υπουργείο να τρέχει με διαδικασίε κατεπίγοντο να περάσει από το θερμότυπο τη Βουλή, στον δασικό νόμο και να εντάξει στην πραγμάτια του ΤΑΙΠΕΔ περιοχέ φιλέτα που έχουν απομείνει στο βόρειο παραλιακό μέτωπο τη Κρήτη, όπω ξέρουμε τη δημοτική πλάση του Καφτερού ή την Αμερικάνικη, πρώην Αμερικάνικη βάση των βουνών, δηλαδή από τι λίγε περιοχέ που δεν έχουν συμμετοθεί ήδη από αυτό το τουριστικό μοντέλο ε, που έχουμε. Ε, και αυτό συμβαίνει ενώ ήδη δρομολογείται και το ξέρουμε αυτό, οι, οι δημοδρομολογούνται επενδύσει, ε, μεγάλε τουριστικέ επενδύσει ε, στην Ανατολική και Νότια Κρήτη. Επιγραμματικά θα πω για το Κάβο, ε, για την επένδυση τη ε, στη Μονή του πλού, το Κάβο Πλάκο και πρόσφατα ε, την, την περίπτωση τη Τριόπετρας. Το οποίο όλο αυτό το σκηνικό με τι μεγάλε τουριστικέ ε, μεγαεπενδύσει βάζει, ε, όπω θα λέγαμε, δραστατικά τη, την Κρήτη από την ανατολική Μαγιά στην, στην κυματομηχανή τη ιδιωτική πολεοδόμηση και χωροταξία. Λέμε λοιπόν ότι δεν μα βρίσκει σύμφωνο σε ένα τέτοιο τουριστικό μοντέλο που θα υλοποιηθεί από την τόπια ελίτ για την αλλοδαπή ελίτ με εργαζόμενου του ντόπιου νταλίτ, δηλαδή του εργαζόμενου με μηδενικά εργασιακά δικαιώματα και μηδενική υποχρέωση να του ε, παρέχει ο εργοδότη του για τη φαρμακευτική περίθαλψη και μπορεί κάποιο να αναρωτηθεί, να αναρωτηθεί ποια ιατροφαρμακευτική περίθαψη όταν τα νοσοκομεία κλείνουν ε, ειδικά στην Ανατολή, στην Ήπεθρο, ξέρουμε τα κέντρα υγεία ε, είτε έχουν κλείσει είτε τα νοσοκομεία υπολειτουργούν. Ε, τουλάχιστον μπορούμε να πούμε ότι ο, ο Υπουργό ε, ήταν ειλικρινή και τσεκουράτο όταν πρόσφατα θεσμοθέτησε την ε, εταιρεία συστήματο αμοιβών νοσοκομείων, λέγοντα ότι κάποια δημόσια νοσοκομεία πιθανώ να μην αντέξουν ε, στον ανταγωνισμό μέσα σε αυτό το νέο σύστημα χρηματοδότηση τη υγεία και να κλείσουν. Τουλάχιστον ήταν εμεί. Δηλώνουμε λοιπόν ότι η μόνη αξιοποίηση των κοινών και τη δημόσια περιουσία που είναι θεμητή και επιθυμητή είναι αυτή που θα καθοδηγείται από το Ταμείο τη Γνώση, τη Εμπειρία και τη Αλληλεγγύη τη Κοινωνία με σεβασμό στο περιβάλλον που ζει και στην ίδια τη ύπαρξη. Η, ίδια, η, η διεθνή εμπειρία ε, Όπω για παράδειγμα τη πρώην Ανατολικογερμανική Τρόιχαντ, έχει αποδείξει ότι κανένα τα είτε ηγείται από καταξιωμένου καθηγητέ, είτε από έμπειρου μάνατζερ και στελέχη επιχειρήσεων, δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Σίγουρα δεν μπορούν να το κάνουν ε, τα Golden Boys του Υπουργείου Ανάπτυξη και του ΤΑΙΠΕΔ, ε, τα Golden Boys ειδικών αποστολών. Ξέρουμε ότι ήδη στα ΤΑΙΠΕΔ έχουν αλλάξει πέντε πρόεδροι, που μεταπηδούν από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο τομέα, σε δημόσιε υπηρεσίε και ξανά πίσω στον, ε, στον ε, ιδιωτικό τομέα ε, με αυτή την πρακτική που οι Άγγλοι ονομάζουν περιστρεφόμενε πόρτε. Ε, δεν έχει σημασία και ούτε θα αναφέρω τα, τα ονόματα αυτών των ανθρώπων που έχουν ηγηθεί τα ΙΠΕΔ, δεν έχουν σημασία τα ονόματα, αλλά οι πολιτικέ που ακολουθούν ή προωθούν. Είναι προκλητικό αυτό το μεγάλο παρθαμοπότη που έχει στηθεί με τη δημόσια και ιδιωτική περιουσία η οποία κομμάτι-κομμάτι αφαιρείται, πουλιέται από την κοινωνία και από το, το δημόσιο, το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εντατική με μηχανική υποστήριξη. Ξέρουμε ότι το δημόσιο έχει χειροκοπήσει και το συντηρούν μηχανικά, ουσιαστικά δηλαδή με τα μνημόνια, προκειμένου να, να, να πάρουν τα, τα όργανα του. Ε, πολλές, πολλά από αυτά τα όργανα, πολλέ από αυτέ τι υπηρεσίε ξέρουμε ότι δεν έχουν καταλήξει καν σε ιδιώτε. Επίση, βάζει ένα ερώτημα πώ εννοούν την ιδιωτικοποίηση όταν ε, κρατικές επιχειρήσεις όπως ε, ε έχει, έχει μεταβαστεί στην κρατική Αζέρικη Σοκά. τη ε, παράδειγμα προβλέπεται να πουληθεί η μικρή ΔΕΗ σε κάποια μεγάλη ε, κρατικά ελεγχόμενη ε, εταιρεία π.χ. την EDF. Λέμε λοιπόν ότι οι μόνε επενδύσει που η κοινωνία μπορεί να επιτρέψει πάνω στα κοινωνικά, στα κοινά αγαθά, είτε αυτά είναι δημόσιε υπηρεσίε, είτε φυσικοί πόροι, είναι οι επενδύσει στην βελτίωση αυτών, ε, στη διατήρηση ή επαναφορά του στο δημόσιο έλεγχο, για να μπορέσουν οι επόμενε γενιέ να τα διαχειριστούν να από τι παθογένειε που εμεί με την ανοχή, την αποχή ή την ανάθεση επιτρέψαμε να συμβούν. Δεν έχουμε εύκολε απαντήσει και λύσει για τα πολλά και σύνθετα προβλήματα που υπάρχουν ε, σε σχέση με τα κοινά. Αυτέ τι λύσει μπορούμε να τι βρούμε αν πρώτα διαπιστώσουμε το πρόβλημα, κάτι που το κάνουμε όλοι πλέον. Δεύτερο, κατανοήσουμε την ουσία του, κάτι που το κάνουν όλο και περισσότεροι. Τρίτα, τρίτον, τεκμηριώσουν τι διαστάσει του, κάτι που το κάνουν λίγοι, οι οποίοι από το σύστημα θεωρούνται γραφικοί αρνητέ τη ανάπτυξη. Και τέταρτον, το συζητήσουμε, κάτι που πρέπει να το κάνουμε όλο και όσο δυνατόν περισσότεροι, έτσι ώστε να μπορούν να μα αγνοήσουν. Πέμπτον, να πρέπει να διεκδικήσουμε και να εφαρμόσουμε μια δίκαιη διαχείριση των κοινών, κάτι που πρέπει να το κάνουμε όλοι για να μπορέσει και να πετύχει. Ε, και μπορεί όλοι μα να μην κατανοούμε όλε τι διαστάσει του θέματο ατομικά, έτσι, αλλά σαν κοινωνία ε, τοπική κοινωνία ή ευρύτερη, συνδυάζοντα τη γνώση και την εμπειρία του καθενό μα, πιστεύουμε ότι μπορούμε να κατανοήσουμε την προβληματική και να τεκμηριώσουμε την αντίθεσή μα ή και την πρότασή μα όσον αφορά τη διαχείριση των κοινών. Συνοψίζοντα, καλούμαστε να εμπεδώσουμε την ουσία, να τεκμηριώσουμε την αξία πέρα από οικονομικού όρου και να υπερασπιστούμε το δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα των φυσικών πόρων που περιλαμβάνουν τα υπόγεια και επιφανειακά νερά, τα δάση, τη θάλασσα, το τοπίο, το έδαφο και το υπέδαφο, είτε αυτό στηρίζει παραγωγικέ δραστηριότητε είτε όχι, ε, τη βιοποικιλότητα ε, είτε αφορά καλλιεργούμενα είδη είτε παραδοσιακέ ποικιλίε και τη φυσική βιοποικιλότητα. Καλούμαστε να υπερασπιστούμε επίση το δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα του δημόσιου χώρου περιλαμβάνει την ύπεθρο και τον ηλιαλό, τον κοινό εξεταστικό χώρο, τι δημόσιε υποδομέ, δρόμου, λιμάνια, αεροδρόμια, του χώρου πολιτιστική και ιστορική σημασία και τι προστατευόμενε περιοχέ. Καλούμαστε τέλο να υπερασπιστούμε το δημόσιο κοινωνικό χαρακτήρα του αγαθών όπω η ενέργεια, η υγεία, η παιδεία, η επιστημονική γνώση, η στέγη, και των δημόσιων υπηρεσιών ή ιδρυμάτων που παρέχουν αυτά τα αγαθά. Πρέπει να το πιστέψουμε και να το κάνουμε κατανοητό προ όλου οποιασδήποτε πολιτική, οποιασδήποτε ιδεολογική προσέγγιση, ε, είτε σήμερα κυβερνούν είτε θα κυβερνήσουν αύριο ή μεθαύριο, ότι η διαχείριση των κοινών πρέπει να είναι προσανατολισμένη στο μέγιστο δυνατό ε, κοινό όφελο, να είναι συμφωνημένη με του πολίτε και να είναι αποτέλεσμα δημοκρατικών και συλλογικών διαδικασιών. Ε, μια τέτοια διαχείριση πρέπει να επιτρέπει την εφαρμογή μοντέλων χρήση των κοινών στον αντίποδα του ατομισμού, του αποκλεισμού, ε, τη ισόρρευση και τη κερδοσκοπία. Κλείνοντα, να πω ε, ότι πρέπει, να πούμε ότι αναζητούμε αυτή την, κοινωνική, την κοινή λογική για τη διαχείριση των κοινών που να είναι σταθερά θεμελιωμένη στι αξίε τη ισότητα του δίκαιου και του μέτρου. Η κοινή λογική που αναζητούμε και γι' αυτό σα ζητούμε να έρθετε να το συζητήσουμε μαζί ε, μπορεί από κάποιου να είναι υπερεκτιμημένη ή υποτιμημένοι σαν έννοια. Ε, Παρ' όλα αυτά, σε κάθε περίπτωση, όσον αφορά τα κοινά, σε αυτή την έννοια τη κοινή λογική για τα κοινά, πρέπει να δώσουμε ένα ουσιαστικό επιτέλου περιεχόμενο.